Na most? Még annyi dolgunk van reggelig. Ezt is összeszedjük a szemetet, beszéltem a utcaseprőkkel. Kaptam tőlük egy, apa, egy kitűző. Egy utcaseprős kitűző? Nem. Hát például kitűző. Kaptam tőlük zsákokat. Aztán majd megbeszéljük, hogy kik jönnek még ide segíteni, takarítani, vagy kapunk-e eszközöket ahhoz, hogy ezt a dzsuvát eltakarítsuk magunk után. Egyelőre barikádokat csináltunk, de szeretném, hogyha, hogyha emberek blokkolnának, de egyelőre úgy látom, hogy még a rendőrök feltartják a forgalmat, bár napközben ránk engedték az autókat. Ott volt egy-két összetűzés. Most már azon az oldalon megérkezett egy adagrendőr. Még nem tudjuk, mit akarnak, úgyhogy szerintem nézzük meg. Na, nézzük.